Oh, good morning sì eh, qui diciamo è eh, mezzogiorno e quindi già è pomeriggio eh, mister master maestro o oh, semplicemente oh, semplicemente David Lynch it's April 19 2022 and it's a Tuesday green apples are clear clear afternoon very still right now uh, eh, 59 Fahrenheit 14 Celsius and this means that it's that day really really really really soft like this days in this period uh, sì veramente un clima primaverile per quanto concerne il video sui pensieri non so se lo faccio ma nel caso è separato da questo quindi occhio Anyway, as he and you all just see from the window, I don't know if it's visible um, per quanto riguarda la temperatura credo potrebbe salire Ma c'è pomeriggio quindi <laughs> but the really important thing is that with this atmosphere today we have we have those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine I think all along the way ovviamente qui poche ore rispetto a voi perché c'è pomeriggio ma comunque fino alla fine della giornata per cui io cambio il saluto finale non saluto più sto pensando cioè non saluterò più alle finestre perché comunque poi <laughs> cioè, se me ne andrò da questa casa un giorno che senso avrà avuto salutare da queste finestre dall'eccetera tra l'altro le report neanche più corto se faccio un saluto normale per cui dico solo Everywhere, great day, all people follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco brontola, non so se lo sentite, non so il vostro sì, ci vediamo al video tuzzo nel caso lo faccia domani